දූෂණය වංශාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය පසුගිය මාස කිහිපේ පුරා ඇසුණු ජනප්‍රිය මාතෘකා කීපයකට මොකද වනේ කියලා මේ නිකමට වගේ අද ටෙලිවැකියෙන් එලියලතියන්ට හිතුණ. ඕ අද ලියන්නේ දෙසිය හැට තුන්වැනි ටෙලිවැකිය. පහුගිය කාලේ පුරාම ඇසුණු සමහර මාතෘකා දැන් මේ අමතක වෙමින් තිබෙනවා. බොහෝ වෙලාවට ඒ මාතෘකාවලට දැන් අප මේ අනුගත වෙමින් තිබෙන ආකාරයක් තමයි පේන්ට තියෙන්නේ නේද. දැන් ඔය බටහිර ජාතීන්ට යටත්වීමට පෙර අපට තිබුණේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක්නි එකැනි රටේ පාලන බලය අධිකරන බලයසේම හමුදා ශක්තියත් අයිතුනේ රජ්ජුරුවන්ට නනේද එක්දහ සම්සය හතලි සටේද ඉතින් අපි නිදහස එහෙම ලබලා නේද රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඔය නිදහස ලබපු වෙලාවේ අපිට ලැබුණු අත අතිශයේ වැදගත්ම සාධකයේ තියෙනවන නේද ඒක ලැබුණ අපිට ඔය ඩොනමෝර් කොමිසමේ යෝජනාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නේද ඒ තමයි සරෝජන චන්ද බලය. සරෝජන චන්ද බලය නිසා අපට අපව පාලනය කරන නියෝජිතීන් තෝර ගැනීමේ අයිතිය ලැබුණ. නමුත් දැන් අදවන විට ඒ අයිතියත්න් අභියෝගයට ලක්වෙමින් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පලාත්පාලන මැතිවරණයට වෙච්චි දෙයක් නෑ නෙනේද අර පුංචි හේවල පුංචි බවත්. ස්වාධීන කොමිසම නිකන් නමට පමණක් ස්වාධීන බවත් නේද දැන් සනාත වෙලා අවසන්. ඔය ස්වාධීන කමිෂන් සභහා පත් කළේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුළේ. නමුත් දැන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් ස්වාධීන කොමිසමත් නෙමෙයි බලගතු විදාහයක ජනාධිපති දුරයේ සහ එහි වචන බව සනාතවෙමින් තිබෙනවා නේද. දැන් ඊට කදිම උදාහරණයක් මේ ඔය හමස් පෙට්ටියට වැටුණු පලාත් පලන චන්දය. ඉන්දියාව කිව්වත් ඇමරිකාව කිව්වත් නේද දැන් වැඩේ යටගහල අවසන් වගේ තමයි පේන්ට තියෙන්නේ. මේ චන්දය ඉල්ලලා මහපාරට එනවා අපි ජනතාව පෙළගස්වනවා අපි මේ චන්දේ දිනා ගන්නවාමයි කියලා වේදිකා දෙවනත් කළ විපක්ෂයටත් දැන් ඒ සටන් පාටේ නේද අමතක වෙලා නිකං ආගිය අතක් නැති බවක් තමයි පේන්ට තියෙන්නේ. දැන්ඔයි විදුලිබිල වැඩිකරන්ට දෙන්නෙම නෑ බලය ඇත්තේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට කියලා නේද උදේ හවස කියපු ඔයා එකන ජනක. වෙච්චි දෙයක් නෑන නේද. දැන් අද මේ තමන්ගේ කෑමබීමවලින් දරුවන්ගේ අතිරේක වියදම්ව වලින් අඩු කරලා අර තමන්ගේ සෝකැමැත්තෙන්ම තමන්ගේ ලයිෆ් කලිටිය එක පහතටදාගෙන ඉතින් ඉහලගේ විදුලිබිලගෙවල නේද කෝමාරි කරන්ට එක කපාගන්න නැතුව ජීවත්තෙන්ට තමයි ජනතාව උත්සහ කරන්නේ. එදා ඔය විදුලිබිල වැඩිකලොත් බලාගෙනයි ජනතාව බිලගෙවන්නේ නැතිව හිටියොත් අපේ සේවකින් විදුලිය විසන්ධි කරන්ට එන්නේ නෑ කියලා මහාතර්ජනාංගුලියක් එසූ වෘතිය සමිතිත් අද නිකං ආගියතක් නෑ වගේ නේද පේන්නේ. මොකද මේ බිල ගෙවාගන්ට බැරි අයගේ ගෙවල්වල විදුලිය නියමෙටම විසන්ධි කරලා යනවා එකැනෙ කරන්ට එක කපලා යනවා හොඳේ දැන් ඉළඟට ඔය මේ ලක්ෂයකට වැඩි වැටුප්පලට ගහන බද්දෙදි රටම එක මිටට පෙළගස්වනවා කිව්වට අද නිකං එක මිටට බද්ධ කපමින් ඉන්නවා නේද එක මිටට ගැහිච්ච පෙලක් නං නෑ මේ අධික බදු ගෙවන්න අකමැති මේ රට දාලා යන්ට පුළුවන් අය රට අතහැරලා යනවා නේද ඒ අතර වැඩියම ඉන්න කවුද විශේෂක්ඥ වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍යවරුන්නේ අදවන එවිට හත්සියකට වැඩි පිරිසක් රට අතහැරලා ගිහින් අවසන්. දැන්ඔය කාලයක් අර පුංචිවුන්ගේ බෑග්වල මහ පරිමාණයෙන් අයිස්හොයිපු මාතෘකාවනේ දෙකත් අමත කරන්නට හොඳ නෑ දැන්ඔය අයිස් වෙලා වගේ ගිහින් තියෙනෙ නේද. දැන් අද ඒ අයිස් සොයා කළ මහ පරිමාණ මෙහිවුම් හුදු මාතෘකා පමණයි. එක එක කාලෙට මවන මැවෙන කතා නේද. හරියට අර මේ කැලනි ගඟ දෙබෑ කරගෙන නයි ආව කතාව වගේ. සාපිලගෙට වඳකොත්තු වඳ සැත්කම් වගේ. ඉළඟට මෑත කාලේ ඔය යට ගහ ගහන්න හදපු එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ වන්දියනේ යට ගහන්න හැදුවනේ ඉතින් ඔහේ කාලයන්ට ඇරිය කියලා අපි හිත හදාගමකු ඇ දැන් අවුරුදු දෙකට ආසන්න කාලයක් කැරකිලා කැරකිලා ගිහිල්ලා ඕන් යාන්තන් අද කොහෙද සිංගප්පූරයද කොහෙද ඔන්න නඩුදාන්ට යනවා කියලා අද වාර්තා වෙනවා වන්දිය ලෙස ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හයයි දසම හතරක් නිදංවේ තක්ෂේරු කරලා තිනි අනේ ඒකින් භාගයක්වත් ලැබේවා කියලා ඉතින් එක හිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හොඳේ මේ අතරවාරයේ තමයි ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත කරලියට එන්නේ. හතර අතින් මේ දැනුත් විරෝධය එල්ල වුණත් බොහෝ වෙලාවට හෙට හෝ අනිද්දට පාර්ලිමේන්තුවට ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගෙනල්ල ඕක සම්මත කරගනේ විනේද. ඔතනදිත් ඔය ඕනෑම දේකට තම පක්ෂය වෙනුවෙන් අතවසෝන උන්දලා රට ජාතිය ආගම අනාගතයේ අපේ දරුවන්ගේ හෙට දවස අපේ දේපල ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් බේරා ගැනීම උදෙස්සා කියලා නේද අන්තිමටම අතවසවල පනත සම්මත කරගන්ට ඉඩ තියෙනවා. ඒ අතර වාරය ඉතින් ඔය මේ හදිස්සියම එලිටහපු තව මාතෘකාවත් තියෙනවා නේද රිලා මොටව් කතාව නේද දැන් මේ වන විට දැවෙන එකම ජාතික ප්‍රශ්නය බවට පත්වෙලා. හරිද චීනය ඉල්ලුවෙත් නැති අමරවීර විතරක් දන්න නේද රිලා ගණ දෙනුව දැම් ප්‍රධාන මාතෘකාවක් නේද. මේ රටේ ජාතික ධනය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන පණහක් හැටක් කාපු පණහක් හැටක් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන පණහක් හැටක් කාපු රිලව් ඉන්දද්දි නේද ඉතින් ගඩා ගෙඩි කන රිලව් දැන් කියන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්නයක් කියමුක හොඳයි. දැ රිලවුන් පටවනවට විරුද්ධයයි පටවන්ට එපා කියන අයයි නේද ඒ අතර මහා මේ වෙලාවේ රිලා සටන. අපි රිලා සටන යෙදිලා ඉන්න වෙලාවේ ඔන්න දැන්හීන් සීරුවේ රටේ ලාබ ලබන ආයතන ටික විකුණ ගන්ට අවශ්‍ය ඩීල් එක දැන් පත්තු කරගෙන යනවා. ඒවද යටගිහිල්ලහම නෙමේවා යටින් හීන් නූලෙන් වැඩේ වෙනවා. ඒ අතරවාරේ දැන්වයි IMF කොන්දේසි පොරොන්දු නේද එකඟතාටික එකත් දැන් ගදෙනකුට අමතක වෙමින් තියෙන. එනවාද කොහෙද දැන් කොහොමුණත් කමන්න අද හෙට ඔය දේශීය නය ප්‍රතිවිහ ගත කරන එක කොන්දේසියක් හොඳේ දැන් ඉතින් මේ ආණ්ඩුව මේ රටේ බැංකුවලින් ගත්ත ණය කපාහරින්න පටන්ගන්න වෙනවා ETF EPF වලින් ගත්ත නයත් බොහෝ වෙලාවට කපාහරින්ට වේවි නැත්තන් ඉතින් ගෙවන්ට කල්ඉල්ල ගන්ට වෙනවා නේද ඒ ගත්තහම ඉතින් අන්තිමට වෙන්න ඔය අපේ ඉතිරියට අපේ ඉතිරියට ආං ඒකටත් තට්ටු වෙන එක හරිනි දැන් එහෙම කතා විශාල විශාල ප්‍රමාණයක් මෙවෙලාවේ මේ කරලියේ තියෙනවා නේද. කොහොමුණත් ඒ ඔක්කොම තියෙද්දී අපි රිලව් රටපටවමුද නැද්ද කියලා තර්ක කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද ටෙලිවැකි අවසන් කරන්නට හිතුනේ මෙන්න මෙහෙම. ඔය තෝමස් බ්‍රව්නිකිව් ආකාරයට නින්ද වූ කලී මරණයකි. නින්ද නින්ද වූ කලී මරණයකි එම මතක් කරන්නට වෙනවා. ඔය වගේම තමයි අර මේ මිගෙල්ද සර්වෙන්ට්ස් කියලා තියෙනවා නින්ද මුලින්ම සොයාගත් තැනත්තාට ආශය ආශිර්වාද වේවා. එය කුසගිනි තැනත්තාට ආහරයකි. පිපාසේට පානයකි ගින්නට සිසිලකි සිසිලයටද ගින්නකි කියලා නේද. ජනතාවගේ නින්ද පාලකීන්ට සුරසැපදේ කියලා ඔන්න දෙසිය හැටතුන්වැනි ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා හොඳේ ඔවු අපේ නින්ද පාලකීන්ට සුරසැපගෙන දේ.